Yo yo yo, kembali lagi di channelnya Rian PY. Thank you guys, masih stay tune di sini. Lupa komen, like dan subscribe. Karena yang subscribe gua doain masuk surga. Langsung aja yuk kita lihat video yang berikut ini. Aplikasi keyboard smartphone milik Google yakni keyboard kini punya fitur emoji baru bernama Mini. Fitur ini memungkinkan pengguna membuat emoji dari foto selfie mirip dengan fitur Animoji di iPhone X atau Armoji di Samsung Galaxy S9 dan Note 9. Google menciptakan fitur mini dengan memanfaatkan teknologi machine learning. Dengan teknologi tersebut, menangkap wajah pengguna dan mengubahnya menjadi stiker emoji dengan berbagai ekspresi seperti bahagia, menangis, sedih, hingga jatuh cinta. Yeay! Fitur emoji mini di keyboard bisa diaplikasikan di berbagai platform media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bagaimana cara membuat stiker emoji mini di keyboard? Berikut langkah tahapannya. Pertama, download aplikasi keyboard di Google Play Store untuk pengguna Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, mulai dari bentuk muka, rambut, mata, alis, hidung, dan bibir. Minimal kalian harus membuat tiga stiker emoji. Dan sekarang kalian mempunyai stiker emoji yang menggambarkan diri kalian. Ayo chat buruan si doinya. Pakai stiker emoji biar seru. Sekian video dari saya. Terima kasih telah setia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan subscribe.